Ne oğlum? Ne oğlum o? Göster bakayım Göster. Göster. Göster. Şöyle. Evet. evet. Kuzey en beğendiğin arabayı göster teyze. O mu? Aa kapakları açılan arabasını beğeniyormuş. Göster babana bir bakalım. Ne oldu? Bozuldu arabası. Dur tekerini takarız onu. Tamam sıkıntı yok. Evet şey göster Kuzey. Senin bir tane kamyonun var diye onu göster hadi. Kamyonlarını göster babana. Bir sürü kamyonun var. Şu. Yeşili seviyor. Göster babana hangisini istediğini. Nasıl titriyor? Nasıl titriyor kıza göster nasıl Göster titriyor. titremesini. Taşı çekiyoruz. Of bırakıyoruz ve kayalar. Kaya. Geliyor. Evet. İçine koy onu. İçine koy kızı. Evet. Baba. Ee, <laughs> at teyzem at. Onu at önce. Önce onu at bize. Hadi sür bakalım. Çünkü bu uçuyor. Beyazı yolluyorum. Yakala. Evet. Onu at yeşil. Hadi at bakalım arabayı. Ben de sana yolluyorum. Maviyi yolasana Ben onu seviyorum ya. Bir helikopter adam da var. Arabası var. Bu da çok güzel. Evet. Baklasını da takmış, korunmuş kendini güneş geçmesin diye. Bu bir polis arabası Kuzey. Göster babaya. Göster polis arabasını. Güzel mi? Evet. O da Çin Acaba bu çim biçme makinesi mi Kuzey?